La vaga del passat 29 de març vam ser moltes les que vam sortir als carrers dels nostres barris i pobles. Sortint juntes vam demostrar que no acceptem que ens facin culpables d'allò que anomenen crisi. Un pas més per reformular i reformar el capitalisme. Aquesta jornada de lluita va deixar més de 100 detencions i múltiples judicis. Fins ara hem estat pagant els plats trencats d'aquells que ens miren des de dalt i només veuen xifres. Només fins ara. El que no saben és que oposant-nos a totes aquestes formes repressives nosaltres seguim teixint lligams més i més estrets. El 29 de març no ens van tocar aïlladament i ara no respondrem aïlladament. Perquè volem fer de la solidaritat la nostra arma. Perquè hem decidit deixar d'estar soles i vèncer la por juntes. Perquè trobar-nos ja és una manera de vèncer. La seva llibertat és la nostra.